the suti naye gundi kati oli ozitowa tikiriyo okujjako nga si bibyo biri exchange so therefore kakati bano ab'enrm bawakula entalo nyingi ennyo why okulowooza bakulekera omuntu omu kati ate wetutuuse the nrm is suffering from political inasha yetaaga okuuta to match with the other people nti bo bano kati babobiwaini baani bo bakyali bapya bo betaga noga yoka innovationis nti innovationis if the thinking e, e, ate netujja tubeera ne mafia mafia factor the, fact, the mafia has reached the maturity level of turning itself into akazu batya abantu okubatta bamanagize to control their identity to, to, to, to, to conceal their identity mm. kakati batya ebikolwa byabwe bibi nnyo babbye ku bantu kakati ekitegeeza nti mafia kati savaivo yaayo zembaga bino byonna byemulaba there is a fierce battle between museveni and the mafia museveni as a retiring president tasobola kulekawo mafia mafia ejja kulonda president anamukuba mu kkomera mafia tesobola kukwata power abantu bajja kweyiwa mu luguudo kuba kati yo mafia egamba nti mu kifo ekyokunaaba kanekuba epafumu nekimi kuparlamenti naye nga sinabye ndikakati obukofira buno obulaba hmm. nti era bakuga nti kalungi empaayo kumi because they believe nti zino sente president yazikuwa ebyabwe tebamanyirangako kyaggula nabaga nti look teriyo political party mu nsi except nrm which organizes a public rally with, in it, with tent the role of erale lale omukaso gwa lale ki to come together ndi mulabe kusanyukamu mm. let me tell you genda kulale okubeera e ale oyogerere okulale odeyeko obuuza omwanawo nti kulale boogeddeko ki tabijjukira ebyogeddwa ku lediyo abijjukira lale is not for campaigns omuntu byawulira kulale enduulu biki biki biki si byasalirako scientific election it puts a lot of burden on those abayimiriddewo kuba ku radio tojja kwogera bya busiru radio abagezi bonna bakuwulira lale you are talking to your own people nti faza umuzikita omusajja asoma kutube nakasero kana afford okukugamba nti yesu mwana wa katonda eggulu n'ensi byagala okweyuzaamu egundi muzaza katonda naye mubajja asobola obyogera mu interreligious council mubajja abyogera mu interreligious council kubanga ebyo audiensi yabyo eriki mm. the moment you talk the message you have in a mosque is on the the the ground you just radio kuleti wa hizo kulumbira kuvumetini bakulumbireko kakati a e public rally ujisanga wa okuli tent ezo nazuri kazi ba ya centeringa okuli okutebe kubatula Bobby Wine te, e, meeting ya mu 7 rally mu ya milio, ya, ya bilioni 10 zikwase Bobby Wine bamukisha muntu bakiriza besiji akola mu makumi aga tikubeerako tenti tenti etya abazza okulira enkuba ne bwetonya tebavaawo naye nti eyenrm e, e emu ate tenti zawambibwa yaba nanyinizo muyeggulu muyawa nekubeerako nebasi za nalwaisi ezitwala kirolo 55 how can you pay somebody to, to, to, to attend public rally pati ekyeirala ekikola nebanywa soda n'amazzi okijjawa piercings luli bibadde bikolebwanga temulina kompitiita omukazi kasitadda mu ddogo nalowooza nti mwojja wajja kuloga muloge ofudde naawe mukubye bukodyo <laughs> naye buli olowooza bwoba omu kibaleetera ekizibu nti if you are the only when you are enjoying monopoly monopoly pure monopoly nrm has been enjoying pure monopoly tude abagivuddemu n'abaki bagistadinze nti suffering from uh, political inertia nti pulezidenti oba abaintelligensi baisonga bakola baali badebade bamubuulidde dda nze manyi museveni ajja kyekolera ogamba otya nti kati mukula atuuse okugula akaluka akadelegeti katuuse emiliyoni emu leading buyers mukula enamuganza eh, nekiwanda where did this money come why do you buy delegates to come on the on the sake oba ekifo kya nrm kyonna nrm job zokujjako ababalisi baba ku seeko babuki babagamba babaweyondoza bawo obukadde kumikumi obammeka naye is it what do you want ekikutambuza noteekamu nenyonyi what do you want why is it that nrm does not issue guidelines ono oh, ono oh, oh, ajega abantu simanyani idi amini professors bano manyi ba professors abagezi bwe bagenda tulina bye tuyita economic wo professors aba bajja ku mulembe gwa amini why don't you issue guidelines ti ekifo eh, kino okutula ku sek would require a, a person who represent the party omusajja ateeka gwe obagenda kwogereza do you take anybody nze ne mu famire yaffe nembalaba nti bagenze kwogereza gindi bagenze it does not pain me mm. why am controversial bayinza okuba mu omukazi because of me nzamwe controversial man <laughs> n'abaana bange baŋŋamba abawala dadi gwe otuleetera ekizibu ogamba otya omusajja agenda okumpasa nti amala kukola bigezo yes hmm. wegenda nga nze simulabye naye ajemwanamasisikirizangeyo <laughs> nti baali baddewo guidelines hmm. nti kuseeke mwene embeera eya graft embeera eya eh, credibility embeera eya clean leadership atula ku seeke yaani yes naye but you cannot just throw it to the population in absence of guidelines sent becomes the guideline how do you know ababawa sente babawazaaki hmm. who pays the piper controls the tune nemuseveni taba gundi omwana oyo mumulaba gonde bukole kinyata hmm. is a young man naye bo bana batuyimbira mubaana bato baana bato stupidity buli muntu yenna lwabula ensonga endala bali mwana mutogenda mu bite contest being young what is do you have hmm? yeah, apart from being young Bongo. what is do you have what is do you have brains eh yeah, ali kitulage bwoba olina obwongo eh, bukube ku meezi abantu babulabe ntionaalina obwongonayo patent kikumi nga njiya kino nakino ekintu kyewandiseko nedamito lirina kuwandika ti kumumagezi letus examine mm. docet ministries zaabo abeeyita abato how they have performed compared to the old ones tubakozesa ebibuuzo nga bwenkozesa abajewanga okuwasa abako eh. Eh. because amcontroversal people avoid me nga bwoya bino ebyagundi bino ebya e, tribalism byamwe byomubaddeko mm. olondovera weekend lomwakolera changes mu majje wikyaisinka nomo mm. obaleta simanyi mwogezi w'amajje owaki owaki president yagamba nti omwana bwaba ayimirire mugatengenena nesijja kutengenena mm. ate oyo yaisraikireyo gwebala tutte mukwogerera amajje israikire to be the worst kuba first ovola jidde mu shaddo gyemugamba mm. nti window shopping nti nabaganda mwebali zenything hmm. kyonkuza ti olwabakatuli kyoba olwabaganda sigendayo i want capability anti kasi ajidde mukiwende ekyo wevasikamu mukiwende ekyo hmm. tasobola kukola kubagaa nti ah, oyo ye bamuleeta eh, okupulayinga loolo eyo naye mwemwabadde mubulimbi bya tribalism byamwe nze nabaganda bange ngoma hmm. ziga nti mirundi yabazaala ngoma hmm. no baganda balina abaku bampa ente hmm. kati mukodomiwe nkaginya ente yazaala eyange hmm. nebaga nti abalunzi bente omuddiza munne eh. nemuyita ti ente eno njikuwadde njikomezaawo ekakati ogitigisa emotoka ogitwale kanjikuwemu sente esigale wala onoogula eyo eh. i didn't know that i was offending him tetalina busobozi butwala nte gyomuwadde hmm. ente erina okgenda but what did he do ente ngaagituta ate yaweereza loole loole yatuteye <laughs> ate kwagiddeko ssatu <laughs> ente gyensije wano hmm. ewa mukodoma wange mirundi ate erina nakubeera mu faamu abantu bagirabe kakati you practice your tribalism omuntu ajja kuga nti lino nerinya sentongo era sentongo bameka abagetumye because the moment you make concessions to the enemy the enemy makes more demands ebyo siku ekusoose twagenda mukalulu ka kyenda mumukaaga eyali minisita wa information omugenzi omusiki nsaadu basoga hmm, nafulumya lisiti yabaganda abali mu revenue authority ate nze sibidda namu ebyo if somebody says that the baganda have dominated islam bamasheka bonna baganda fe tukutwala mubiraliza miki college netukubuuza bali kulutse munaava basheke mubirali oinamu baani if you say that baganda dominating the, the catholic church we take you to the seminaries diamerikurutsi eh, people firire tugende, tugende mu training college ezamaje tukebere batrainees bali bameka olsikwanukubakakati ekyo ekyokugaa nti abaganda mwebali mm. mm. yes puresidenti abakubye tigwebadde oga nsiina baana siina baana malenzi mirundi ani alikusikira yusengi siina baana balenzi kambakuleteobanga tubi polomoted kitegeza mumaje walimuabaje bwerubabaddemu do you think is that what they want mm. nti that alone will take away why don't i be blunt nenkubulira ekituufu all revolutionary organizations must be dominated by a particular group ti bobi wine by nature baki abasinza omugendako bavubuka yabasangawa mu bidongo byabwe omusota gufaanana we baguzaalira mm. fe abaganda bwetugamba i don't know whether scientifically it is eh, true era wetubeera nti omukazi izirayikire okufuna abasajja abayaye nga buli gwagoba abamuyaye kuba kachment area yeyeeyo gyabeera woman ngaomujja mukifo kyotabeeramu man ngaomujja mukifo kyotabeeramu kibula oyo igundi ani ono gwe babadde bayodde yagaa nti kaŋŋende mpase mu kyalo nga balimu nebalimu nayewalnaye ah, anti bali basatu sigundi yagenda nanona omukazi mu kyalo abavubuka bakunya doolakaŋŋende mpase mu kyalo <laughs> naye abayaye bakunya doola nani kye neewunya hmm. kati waliwo bayimba eyava mu kyalo omubisi hmm. nga waliwo n'omukazi naye wali atudde n'omwana we hmm. kakati oyakkiriza atya <laughs> eh, ye bamuyimbe nzeki kati ye bamuyimbako nti yewa omukyalo ye mubisi i don't understand this thing kakati kyembabuulira ti bobi wine is like to get people tewali abasindiseeyo Mm. tkitabagendamukita piayabasangadda mu bidongo bye nti fe abalina amaka aga movement abaana baffe bonna balirayikira okusoma waayi omukazi atuuza abaana be n'abagamba nti banno basomye gwonositulanga emiwumbo gyemmere mulumbe gwogenda okubeera kaasi ewaka omukazi n'amupampingamu women do it nti ono omusajja azaala bano ba williams yabatwalanga ku gundi ku tenisi gundi nga bato nakibateka mu lwampaka eh, guli mu sente hmm. somebody i will be disappointed if muhozi is not a soldier yali mwamaje seventh brigade abafrica mu second wadwo bali mu seventh brigade hmm. omuseveni what does it mean kakati kitegeeza nebwosoma mu america history yaba genos ecome from certain families nti omwana kyakula alaba bwalaba emundu admiyanze egaana mm. bwalaba webitabo admiyanze bitabo bwalaba waki kyobola you can produce nti abo badokita famiry yabadokita famiry yabafaaza nebagatako nebintu ebirala kakati nze tondeta tribalism is not tribalism is not being a youth have been given important posts ezabavubuka mukoze eki sergent do yajja wa myaka 28 eggwanga yalikoleraki captain valentino stresa yajja wa myaka emeka eggwanga yalikoleraki let us look the, the so called useful people ono lwaki ono womu south africa bamwitaani malema julius malema hey eh, bamuwa ba south africa ah. byakito byayogera byakito kiru the bua uh, is it a uh, rainbow country gye beetaaga south africa ye rainbow country tovola ba wali mu opposition omusajja abasinga amagezi hmm. nga bayibuli bwega nti ejjinja libaalekawo mugisa muntu politics wa mugisa muntu yajja okuwangula especially when the president is retiring fire brand abavuma tajja bakwasaako can turn the country into somalia amtelling <laughs> you abavuma eh? nti olukwata obuyinza motoka tuzitegera katonga gwengani akuwa oyinza okujja munyumba nogamba omukazi nti bukazi gwe bwogulawo olinakubeeranaffe <laughs> abagambo ina maama abatumu eh. bayinza okunsanga ebyonawe <laughs> entambula ya covid ogimanya abaako defense bansiaye eh, simu binogulewondabe ejiyingira <laughs> bora be you must be very humble and persuasive ferida who is in charge mujja balaba nga tubayisa eh. ekyengerawo emisinde eh, nze bano kyembagambira bano nembaga nti mujja kudduka eh. the reason is simple mwe mubbi ekimala mm. bwe mumala okubba sente tani yowaserefu into capitalist the time of blanda mubbye buli kimu abaali tebalina kantu mulina kakati ekyokubiri mutunulire ababbi bano ababbi bwe baba balina ekyalo kyebabbyeko tebaddayo nkeera bategere eh. nti the village is onalat nemubamu abakanzeemu bayisawo kebanolowooza nti abasawo abaganda bakola ku krisimansi nabo basaba ani akuleetera enkoko nga njagala yakulya amasabo tegakola ku krisimansi sambade <laughs> za tensoni eriruddawa ani akola ku yidi nabaana abasiramu bakugamba nti ziswaitaani zonna mu kisiibo zibeerawa onjegeri <laughs> ate nazita nazikomyawo <laughs> ayo nze eyo nja kuwoza timunange ebiseera tuzitabaawo naawe ekiraba eh. tuziba ku njegere nseterera bwozita eh. nozikomyawoeyasumuludde embuzi zo nezirya amalagala g'abantu nga faamu bwe banzigale tezirya katunenyani eh, bakitegeera <laughs> nti awutwovu gundi teri agenda wa musawo muganda ku christmas tekiriiyo mm. all the attention ebeera muki ku christmas kakati elections mu nsi yonna tuziyita the sire period when powerful people come down on their knees nti bush mujjukira ekifaananyi ngaagaya kasooli omubisi mm. mm. yes bush yagaya kasooli omubisi kunoonya kalulu kaabaki naye toyinza kugamba mu kampala nti gwe ababooda abakulemedda taxi ezakulemedda antagonizing people naye ngaomukyala aleeta baasi eyazigula gyeziri eyindi yayazikozesa zirina okujja nti katuleete katumba wamala naye nja mumukuba ne katumba wamala nja mumukuba de yisu si katumba wamala yisu polisi yamwinfu tugende bwa pulezidenti mubuulire nti ekibankubya bano batabangula kalulu efuulu saikole gyekugamba efuulu is somebody who does the same thing again and again expecting different results why is it that the issue of border borders emerge every time of election mutuli akaluka 216 bagoba butoda nebairumba gundi owino omwana oyo ngaali mukampala nagamba nti balese leero temukyagijjukira nebakuba abantu kulero nebakuba emigongo balesere rains nembabuuza rails zammwe if every city captures the rails musisi nebamukuba kana kasinja kwa new vision kamukuba mbu ali nairobi agenze mu locomotives basudde birocomotives e london babiyoleo babirete wano kasasiro temujukira nti baba wabira nomusango mukoti mm. kuba abantu bajja kulerwe in an election is it danable kyenkuga nti people fear me ndikwejja kuntwala ku mukolo ogw'eddiini bakugaye nti oyo musajja yenze sekweka nawandika nekitabo the role of witchcraft in malicia society tobba motoka yange nengenda mukooti kwongera ate yinjale mufamily nkumi satu okumyawo emotoka yange oyagala toyagala zinye mukooti balio musango bagusala bidandi tebaita bajulizi kakati eh. if you have a religious function i can be an embarrassment to you mm. yes so this is how i look at things nti ebintu ebimu mu election mulimu bye batakola naye toyinza kutuntumula bantu ate nga sire disisioni zoleeta ziri sire nti ababodaboda bamitinga omukka mu kibuga ate ekibuga kya mukwano ababodaboda balina emizindalo ku bubina nti bakubawala do they have mizindalo on their backs on their battocks ndibakubeeri bafuuwa nnyo kuba balina emizindalo <laughs> kakati ebyo ebyo tukugamba mu election ti there is a time when you lose an election embarking on avoidable mistakes there is a time when youare defeated museveni has never been defeated in kampala but he loses nti besije mu 21 yetuwangula enkumi nyambisatu mukampala Besigye azemu okutukuba mu Kampala mu 2016 n'obulwa emitwalo 17. What went wrong? Do people hate Museveni? No. Musisi ne tumwebaze ne musajja mukulu. Disorganize the city. Abantu bonna all working places ezigatta abantu ne bazirumba. Kakati recently president n'akwata sente n'aziwa mu kibuga ali ne nakyo ali n'egundi nono omwami alina phd oyo omwana yali bayambye ennyo hudubireke kyalingi gwe bayita kisanja omanye nti kisanja asangako obwemundu ewuwe ba musente zomukampala nga bo bagala kubanzibe bano gyebazireka gyebatadde gyebazijja fe twabagobedde ediiru mubino batwalayo miliyoni bina nebabitekaku akawunti eya centenary abasajja nebagendayo nebagala zino sente twazibagobedde twagalako bibiri eh. sente za museveni zatutte ate muzikima Can't, what, what do you want? What do you want? obanga sente presidence atadde kambabuulire professor wa psychology ajja ababuulire human behavior toyinza kuteeka sente muowino ng'abomuwino akatale kaabwe kakola noteeta riots mu kibuga ne bavaayo nobody lives emudala to come to participate mu kwasama hmm. isnot there abali mu butale abakola tebagala nakuwulira nti mukampala mulimu akavuyo abali mwakedi abakola tebagala kuwulira nti mukampala mulimu akavuyo hmm. yukaniteekeyo wakavuyo iniramuze puleseezi bakugambye wano waliwo omuyimbi gwe mugamba mbubwotakola naye ekivulu mbwakitonyesaamu enkuba waliwo omuyimbi ayimbira mu bidandali ayagala enkuba etonye hmm. ngaagenda kuyimbira mu kikaali era ekyasooka okuwulira nti ebereza lyabudde nabaloga nkuba abaluga enkuba temwe temubayina bano babbi musajja aluga enkuba emyezi mukaaga paka limukwata ettaffaali nemulisuula mulozi ate e, e, e, eri gye yalogera gye mutwala ettaffaali nemulisuulamu mulozi enkuba netonya bana bawano babbi babbi abasinga wano bafenaye omanyi gwe okulwaliwo omulogo wano wali oloze kunkubakali eh? akatabo kangaako kempani eh. kaliko ki abanyampisa ekiniga omulabi anyampisa ekiniga eh, <laughs> ogalabye nkalabye lwekiko tukatadde ku mutimbagano mutimbagano kaleeta akatabo akatabo kulwaki tukatadde ku mutimbagano akatabo eh, ono yabadde yamaze dda nokateeka mufai mm-hmm. eh, naawe oyina yanyampisa ekiniga <laughs> museveni akazito kabataddeko omanyi bwoba oyagala kaloli esusemekyeyabba kaloli ogirabaeyo kalooli tesesema mm. kalooli bwoba oyagala esesema ekintu kyoba eridde sabuuni ogigalamiza nogitekako ensawo ya seminti kira 25 eh. kalooli kokusesema bana balina naye talina mawulire apaana kakati mumwe muli kuki you are inciting the population mm. isnot the population that is inciting you leave the people to work abantu bakava mu covid 19 amteringiyu teri mwana mugezi ku ssomero mugende mukebere mu univesity teri mwana mugezi ku ssomero aleeta strike ku ssomero era univesity yemakerere yakwamu obujagalalo mm. why nti most of the students abali mu univesity yemakerere bekolera bye besasulira bagenda kukima kipapula this is why you don't see strikes at makerere nga bwe zaberangawo edda mm. 2000 students gavumenti ebasasulese bakadde baabwe balwanira emmere ne batamanya nti eriba kitaabwe batiibe enjala life agitegeera akuze why is it that abawala abasula mu hostels bagenda ne basoma because the money belongs to their parents you compare those who are paid by government omusajja eyajja okukima ekipapula mu university tayagala ne university yeediime kubanga ye ekyamuleeta teri muntu muyagenda kusoma nga musajja mukulu nga talina humiliation obanga mukazi mukulu baitoka digulieri wetupromoting abantu kati aba tayagala muntu yenna ayogera nakwekalakaaayes toyinza kujja mukampala notekamu sente nga akedi zikola egundi zikola abegundi bakola nobaga nti bakukuba benyini abensenene bakuba besiki besi yasambirira munsene nebamukuba bano babiwaini nti agenze ku rediyo nebagana abantu okukola nebadda makuba abantu babakuba emiggo babakuba emiggo if we want to have a, a, a, a peaceful city, help these people to have work to do. Yes. Nari omuchara na mwebunyiza. Yaga niti mugude wa kedi ngala ujite zikola. Ine ike kalimuki. Hii. Yaga niti akedi. Yaga niti akedi zikola. Akedi zikola. Nange babi ngamba mbu akedi wa gulo zikola niroji. Mm. E, eh, Bubuja. Bubali yonkali kuzunza. Mama gundi wali wano. Mm. agenze banaanyawo okusuubula engoye agutwala yakajanja kati bwofuluma nga galabegwagwa lino terimanyi nti ono musanji waalyo muleke hmm. eh, kuwuuba bakazi gyebakola tomulumbalumba ku mirimu ah. nagamba jja abavubuka nimbaga nti mwetemanyi sayansi waabaganda hmm. abasajja babaganda bebaggwangamu amaanyi hmm. agalwana gefuula nga gasiru kijja kiwoggana saalongonzija nalongonandaba abange nzizeye <laughs> wange akanga ono ali muki mu nyumba yadduke mm. kuba ali mu nyumba bwaba conad yaali mu nyumba ate omusiguze alina obusungu ku mukazi obusinga naawe nanyini ye ani ali mu njuba mpereza ejambiya eh. yange <laughs> ogenda ne mukabini nga tewali kikututteyo ono ali munda <laughs> eh. nzija daroogo eh. don't think they are mad people it is a science it is a wisdom to chase away a, a man who is already inside the house kubanga ye abakona kitamanyi kyemuyina hmm. bwakutomera ate bweoyingira enyumba tokebereere nomuli jije ludda eh. <laughs> tofunza bitanda munda eh. apana eh. webakoliye mulula dduke yesiience of the baganda muli hmm. abavuka babiwogana omuntu ali mukyagi n'amakaago oli abiwogana ababiwogana these are elderly men abategedde nti bakazi baabwe balina affairs n'abavubuka abato kati gwe mwesindemu mu mulyango bwaba afuluma nkatuka eh, bwati era omusajja omukulu bwajja ewaka asooka laba enkumbi abaana gye bagirese eh. baana mmwe laba enkumbi eyo nagitwaanagirese wano bino ebitikiri byaki wano tannakonkona luggi mm. ye kyayagala to give the inside person time to manuva ye mbuzi zange ziri emmanju nomwazisibye eh. ndeke nemmanju <laughs> ndeyeyemulula banotaba omusezi <laughs>